Thank you. Tu me cercas por todo lado e põe a tua mão sobre mim. mais trevas, tu és a minha luz. admirável me fez. Tu conheces o meu ser desde o ventre da minha mãe. Eu te louvo, meu Senhor, pois de modo especial me admirável. fez. te louvo, meu Senhor, pois de modo especial e admirável me fez. Eu te louvo, meu Senhor, pois de modo especial e admirável fez cada um dos seus.